Salve galera, belezura? Continuando com o nosso episódio 6, onde a gente parou na mina de sal, né? Vamos atrás da Evelyn. É. E já para aproveitar nosso clima de Natal, né? Demorei um pouquinho para gravar esse episódio, mas vamos ver o que, que nos espera. Então vamos lá. Já arrumamos o inventário. O que, que a gente tem aqui? clima bem tenso aqui. Aqui a gente achou uma bomba. Opa! Cara, essa música dá muito medo, mano. A música faz toda a diferença no jogo. ouvindo? pai. Ah! Ah! Ah, será que dá pra voltar? Volta, volta, volta, volta. Ah. Oxi. Ah. aqui é uma espécie de barreira, ele não passa. Da hora. Posso hum, saber. Demorei tanto a gravar isso que eu esqueci até como é que bota a mira. Eita, que isso? Eita, apareceu um macho. Eu vou sair correndo. Ai, ai, ai, erva. Ah! Eu vou sair correndo. Cara, eu odeio esse bicho. Tá. pula, pula. Cara, como é que bota a bomba? Meu Deus, esqueci. Tem que matar aqui. Sua vaca. Ai, meu pai. merda. Não morreu. só ver aqui rapidinho. Como é que a gente bota bom? Que eu esqueci. Como é que pode? Será que tem que equipar? Não lembro. uma erva. Vamos lá. Tem alguma coisa? <laughs> an. Depois naquela aquela parte da garagem fica o trauma de escada. Não aguento nem mais subir uma escada pensando que vai aparecer alguém. Cenário bonito. Deixa eu ver se não tem nada por aqui. A gente prossegue. escuro cadeira da velha? Ah. E onde? O que, é que essa boneca tá ali? I'm sure of it. It's not here. It's gone. It's gone! Oxe. Não tem nada. Que isso? E001. Ih, a coroa! experimento 001. Será que seria isso? Experimento. Experimento. Ah, aqui não é o... <gasps> Meu pai, a gente voltou pra casa. Fecha a porta porque vai, né? Ó, o telefone vai tocar de novo. Ué, peraí aí. A gente voltou pra cá, né? Meu Deus. This is your fault. Why am I seeing this? Garota doida agora também, ó. Acho que eu não devo achar mais nada por aqui, não. A gente vai escolher tudo. fechar aqui. Não tem mais nada. O jeito é a gente prosseguir. Ah! ah! Cara, Jessica. É <laughs> <laughs> segunda vez que ela faz isso. You doesn't want to be my daddy, then he can die. Now it's mommy's turn to kill you. You're gonna be one of us. And then maybe you'll play nicely. I'm not playing. No! Get that away from me! Ah! Leave me to die! Yeah. Contained. She must be contained. Eu definitivamente odeio motosserras. Opa. Odeio motosserra, não sei porquê, mas eu odeio. Será que tem que ir pro sótão? Opa. Olha lá certeza. Morreu. Acabou tudo? Ah! era velha, mano. Mano, alguém me salva, pelo amor de Deus. Caraca, disso! Ao Ouvindo! Carrega, carrega! Ó o Venom! Ó o simbionte quer me pegar, mano! assim foi a luta do Homem-Aranha contra I just wanted a Morreu. Agora morreu. que morreu. Ih, morreu mesmo. tava na hora. dominar aqui a cena. Não dá pra controlar não. I'm Redfield. I'm glad we found you. Ah. What the fuck took you guys so long? Que isso? Parece o SUS. <laughs> Por que vocês demoram tanto? Ethan? say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens. Que bonitinho. Acabou. <laughs> Oh, que emocionante. Hum. Tem pós-crédito, tem? Tô sentindo. Tem não. São os próprios créditos. É, foi isso mesmo. Então acho que a gente terminou, né? Também gostaria de agradecer a todo mundo que acompanha a gente até o final dessa jornada, né? Foi um pouquinho longa, mas porém foi divertida. Posso dizer que eu gostei pra caramba. Bem, agradeço a todo mundo e desejo Feliz Natal e um próspero ano novo para todos. Quem sabe a gente continue com mais séries daqui em diante. Valeu!